Wel ar y da gyd, nid, um, nid yw iaith yn marw'n naturiol, ffactorau allanol sy'n lladd iaith. Os yw'r Gymraeg i fyw, yna mae rhaid ni gymryd camau i leddfu effaith y ffactorau allanol yna. Un ffactor allweddol yw tai. Fe all fod yn niweidiol neu'n ddifrodol, neu neu'n fuddiol yn hytrach. Mae caniatáu codi ystadau anferth mewn cymunedau Cymraeg, fel ni'n gwybod yn iawn, yn niweidiol yn denu bobl o bant i'r gymuned leol gan newid natur y gymuned yna am byth. Dyma ffactor allanol sy'n lladd iaith. Ar y llaw arall, mae caniatau i bobl leol i godi cartre i sefydlu busnes yn eu cymuned yn fuddiol, yn helpu cadw Cymru Cymraeg yn eu cymunedau. Ond mae rheolau cynllunio yn aml yn rhwystro pobl rhag wneud hyn. Rheolau sydd hefyd yn clymu dwylo pwyllgorau cynllunio fel yr un rwy'n perthyn i ddonsio'r gar. Mae gan Lywodraeth Cymru bol dau bolisi berthnasol. Canllawiau tan 20 sydd ei fod i alluogi bwyllgorau cynllunio i ystyried y Gymraeg fel ffactor wrth drafod cais cynllunio, a tan 6 sydd ei fod i wneud yn haws i berson lleol i godi cartre mewn cymuned wledig. Yn anffodus, mae tan 20 yn rhy Dyw e ddim yn rhoi digon o rym i bwyllgorau cynllunio sirol i wrthod datblygu datblygiadau tai mawr oherwydd yr effaith ar y Gymraeg, ac mae modau tan chwech yn rhy llym yn ei gwneud yn rhy anodd i berson lleol i gael caniatad gynllunio i godi cartre mewn cymuned. Mae'r polisiau diffigiol hyn gan Lywodraeth Cymru yn dangos diffyg ewyllus gwleidyddol i ddefnyddio'r drefn gynllunio i warchod y Gymraeg rhag ffactorau sy'n ei lladd. Yn rhoi rhwydd hent i ddatblygwr o Jersey i godi bron i drychant o dau ym ymhen y banc ryd aman tra'n rhwystro teulu lleol rhag codi tŷ a sefydlu busnes ym mhentre geiau. Mae hyn yn achosi rhwystredigaeth nid yn unig i'r 8 o'r 20 honno ni sy'n aelodau Plaid Cymru yng Nghyngor Sir Gân, ond hefyd i'r aelodau adiallus yn y cyfannau llafur ac anibynnol. Trwy hwyluso codi ystadau mawr yn yr ail llaw, ond gwneud hi'n anodd dros ben i berson lleol i godi cartre ar y llaw arall, mae polisiau Llywodraeth Cymru yn cloi pobl allan o'u cymunedau rhag gwneud rhywbeth am hyn nawr, tra fod y farchnad dau yn dawel. Achos pan fydd y galw am dau yn cynnyddu eto wrth economi Pryden yn dyfu, y mewn mewnlifiad mawr nesaf fydd yr ergyd farwol olaf i sawl cynnyddiad yma. yna flwyddyn ers y cyfrifiad, y data y cyfrifiad. yna flwyddyn ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi addo wneud rhywbeth, a beth sy'n ei digwydd, mae'r hyd y gwelau i, mae Carwyn Jones yn dal i ffidro tra bod y cymunedau Cymraeg yn llosgu. Diolch yn fawr. Wel, mi wyddo ni gyd sydd wedi dod yma heddiw, be mewn gwirionedd sy'n efantol. Mi wyddo ni bob un ohona ni yn bod ni'n nghanol ar gyfwng cenedlaethol. Mae'r bywyd Cymraeg erioed mewn argyfwng mor embyd ar un presennol, sydd bellach yn bygwth dinistro'r cyfan, unwaith ac am byth. Ac fel mae'r postar oedd yn hysbosebu'r cwarfod hwn heddiw yn ei nodi'n eglur, Rhwng 2001 a 2011 mae nifer yr ardaloedd, sef o 70% a throsodd y siaradwyr Cymraeg, wedi gostwng o 92 i 39, wedi mwy na hanneru mewn deng mlynedd. A be fydd yn tyngad i mewn degawd arall rhwng y mewnlifiad Saesneg, yr allfudiad Cymraeg a Saesnigo bywyd cymdeithasol yn ardaloedd ni drwy ddwy ieithrwydd yn arwain at un ieithrwydd Saesneg Dyma'r argyfwng ymddatodiad y Gymru Gymraeg, y Gymru y byr brwydra a breuddwydion y gorffennol yn ei llunio ni. Mi yda ni wedi dod at ymyl y dibyn, dibyn difancor iaith, wedi mil a hanner o flynyddoedd o fyw yma drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddid dor a drwy'r rethoneg mam y Gymraeg am ganrifoedd cyn hynny, da ni wynebu'r anghofyrwyd terfynol Os na, allwn ni newid y sefyllfa'n sylfaenol mewn byr o dro. Wel, ydym ni'n mynd i adael gweddillion efo'r o Gymraeg lithro'n gafael ni. Mi wyddon ni'n iawn na fydd y meddwl ar diwylliant Cymraeg yn medru ymgynnal heb faeth a heb ffynon fyw cymunedau Cymraeg tiriogaethol, heb weiad cymdogaethol y gymdeithas Gymraeg fyw. A da ni'n mynd i sefyll o'r neilltu a gweld y cymunedau hyn yn dadfeilio i a'n cael ei dinistrio gan y gymustera sydd ar waith. Mi fedrwn ni gerddad y ffordd arall heibio. Fel y dwedodd yr athro G.R. Jones, mi gei os mynnu ollwng y cwbl i golli. Tablu her y ddyletswydd drist yn ôl i ddannedd yr oesoedd. Ac ymroi i'r gêm mae mwyaf fynd yn yng Nghymru heddiw, sef pliod yn uth dy hun. Wel ai er mwyn hyn y bu holl ymdrechion y gorffennol. Ai er mwyn hyn y bu'r gobeithio a'r aberthu. I weld y cwbl yn mynd i golli oherwydd yn yr awdar a'n brad ni. Yr holl safiadau a'r holl ddiola drwy'r canrifoedd i amddiffyn yn hunaniaeth ni. Ta da ni'n mynd i ddweud na, dyda ni ddim yn mynd i ganiatau hyn. A fedrwn ni ddweud fel Waldo Williams, mae'n rhaid i ni hawlio'r preswyl heb holi'r pris. A di yn bydrwydd y sylweddoliad y gallan ni golli'r cwbl yn yn taro ni ddigon i beri ni godi i'w gwarchod, i godi i chwedl y bardd, o'n byrddau dros bob hardd yn hydd i gofyn i'r ymgyrch i ddiogelu'r hyn sy'n weddill o'r fro Gymraeg, gael blaenoriaeth ar bob ymgyrch arall, a bydd gofyn i'r ymlydiad iaith yn ei gyfanrwydd gydweithio'n bwrpasol iawn i'r diben hwn. Newid y drefn gynllunio a datblygu'n llwyr, fel bod anghenion cymunedol lleol yn sail i i tai a datblygu a chynllunio. A hynny am yr heswm amlwg fod y mewnfudiad Saesneg, yr allfudiad Cymraeg a'r dwy eithogyd i fawl yn tanseilio pob ymdrech arall i ddiogelu a hyrwyddo'r Gymraeg. Mae'r holl waith hyd yma a'n holl obeithion i'r dyfodol mewn perthynas ag addysg Gymraeg, Cymraeg i oedolion, penodiadau Cymraeg, gweinyddu cyfrwng Cymraeg, gweithgaredd a hamdden i blant a phobl ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg i gyd i gyd yn cael ei tanseilio gan or ddatblygu sy'n arwain at fewn liriad sy'n Saesnigo yr union amgylchedd cymdeithasol Cymraeg yr ydym ni dibynnu arno fo. Ac os na fyddwn ni atal, mae'r broses ein deinistrio hon yn mynd i danseilio'r cyfryngau Cymraeg hefyd. Oherwydd bob blwyddyn mae yna 2,000 yn llai ohono ni i'r Cymru Cymraeg. Ac mae'r polisiau cynllunio yn gwrthweithio pob polisiaeth arall gan gyngor sir a gan tanseilio Llywodraeth, Strategaeth Iaith Llywodraeth Cymru i hun. Fedrwn ni ddim ar boen bywyd y Gymraeg ganiatau i sefyllfa fel hyn barhau. Gai gyfeirio at un ardal arbennig heddiw, Dyffryn Ogwan yn Arfon, lle mae stad y Penryn wedi cyflwyno cais cynllunio i godi stad 69 o dau yng Nghoetmor Bethesda. Yn ôl cyfrifiad 2011, 70.6% o boblogaeth Dyffryn Ogwan sy'n medru'r Gymraeg. Felly mae'r ardal Gymraeg hon wedi cyrraedd tro pwynt tynged fenol Mi wyddon ni'n iawn o brofiad chwerw pan bod y Gymraeg wedi colli tir yng nghyffinia Bethesda yn ystod y blynyddoedd diwetha yma. Gor ddatblygu, codi stada rhy fawr a thu hwnt i'r gofyn lleol, fu'r achos dros y gystyngiad yn hanes y Gymraeg yn Rhiwlas, yn Hal y Bont ac yn Rheg Arth. Treg Arth. Wyddoch chi pa ganran o blant ysgol Treg Arth sy'n dod o'i lwydydd Cymraeg heddiw Deunaw y cant. Ia, oeddet ti un o bob chwech. Sut felly yn enw heswm y meda'r Cyngor Gwynedd roi caniatad gynllunio i godi stad 69 o 2 yng Nghoetmor yn wyneb tystiolaeth mor amlwg a chignoeth. Ga i fel pwyllgor diogelu Coetmor ofyn i chi ymateb i'n galwad ni pan ddaw hi'n bryd ddangos gwrthwynebiad cadarn i gynllun fydd yn ergyd sicr i'r bywyd Cymraeg yn y Ffrinogwen. Mae cyfrifoldab ar Lwodraeth Cymru, Mae hynny'n sicr oherwydd un o ddylid swydda Llywodraeth Gwlad ydy gwarchod yr etifeddiaeth genedlaethol. Ac mae gennym ni hawl foesol i fyny bod y Llywodraeth yn gweithredu. Mae'r cyfrifoldab ar y cyngor sir, holl gynghorau sir Cymru. Does dim amheuaeth o hynny, ac mae'n rhaid i ni bwyso yn nhw i warchod y cymunedau Cymraeg a'u hanod nhw i herio llywodraeth. Ac mae cyfrifoldab wrth reswm arna ni, y rhai ohono ni sy'n gweld yr argyfwng, ni sy'n gyfrifol am yn gweithredo ni'n hunan. Be mae bob un ohono ni'n bersonol yn mynd i wneud? A gobeithio byddwn ni'n ymateb yn anrydeddus i'r her ac i'r alwad bersonol ar bob un ohono ni, nid yn unig i warchod ein bro'n hunain, ond y byddwn ni hefyd yn ymatab efo ymdeimlad o gyd gyfrifoldab dros froedd eraill yn yr un ar gyfwng. Efo'n gilydd, mi fedrwn ni drechu'r anawstera oherwydd y mae'n rhaid i ni neu golli'r cwbl. Ewyllus sydd eisiau, ewyllus i ymdrechu dros brydferthwch iaith a diwylliant dros y gwerthoedd gwar. Gobeithio byddwn ni'n ymatab i'r her hon. Diolch yn fawr.